Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semuanya Dipermudah semua urusannya, diperlancar rezekinya Dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing Bagaimana meningkatkan follower Instagram Instagram dengan cara follow and follow Mungkin saat ini ini kurang favorit ya. Beda sebeda dengan yang awal-awal dulu Instagram. Banyak yang orang follow and follow Tapi maksud saya di sini adalah follow and follow yang tertarget. Jadi ini apalagi uh, sesuai dengan tema Instagramnya. Apakah personal branding, apakah bisnis, usaha tapi kali ini saya mau ke usaha ya, tapi bisa di juga dipakai juga dengan pribadi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama kita harus tahu adalah target market atau target dari followers Instagram kita. Misalnya ya, nah ini langsung praktik ya teman-teman. Silahkan dibuka Instagramnya langsung login. Oke, saya contohkan di sini adalah Instagram saya yang ini ya es krim station ya jadi target marketnya adalah uh, ada orang yang suka es, dengan es krim uh, ah, jadi caranya adalah teman-teman tinggal searching aja ya kita tinggal ketik di sini es krim ya ya es krim artinya orang yang menggunakan tagar es krim pasti dia memposting tentang es krim atau dia lagi makan es krim. Artinya, ini merupakan sudah bagian dari target kita. Jadi caranya biasanya kalau misalnya orang suka es krim, maka postingan-postingan yang berkenaan dengan es krim dia akan suka. Apalagi kalau kita follow dengan akun bisnis yang es krim. Nah, perhatikan ini teman-teman, di sini ada populer dan terbaru. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya ini ya. Ini ada gambar es krim ya seperti ini. Ya udah. Teman-teman tinggal follow. Nah, atau misalnya ini, ya ini Hengki nih. Ya tinggal follow. Ya seperti itu. Ini favorit. Ya kita like. Jadi kita ada apa namanya? Kita ada interaksi dengan mereka jadi mudah-mudahan mereka mau back kembali ya ya risikonya apa namanya uh, mereka nggak follow nggak follow atau nggak follow back tapi nggak usah teman-teman risaukan ya tetap lakukan hal seperti ini ya seperti ini ya uh, ini yang jual es krim nih kali ya tapi nggak apa-apa kita follow kita like jadi dengan ada interaksi ini ya mudah-mudahan follower dia melihat like kita ya terus teman-teman yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu banyak follow orang ya apalagi dalam satu jam itu beruntun itu bisa dihitung spam sama Instagram jadi saran saya adalah ya maksimal ya maksimal itu dua jam ya 10 follow lah maksimal 2 jam 10 follow ya ya seperti itu terus menerus yang penting teman-teman konsisten ya ya seperti itu tapi ingat sesuai target market ya jangan asal follow-follow aja jadi seperti itu tadi caranya tinggal tagar kalau misal target marketnya pekan baru ya sekarang pekan baru ya tinggal pilih nah seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat ya jadi bagi teman-teman yang mau meningkatkan followersnya dengan cara unfollow follow unfollow Ya seperti ini strateginya. Ingat pesan saya, jangan beruntun. Maksudnya jangan memban jangan banyak memfollow orang dalam hitungan satu jam atau sesaat. Jadi harus ada rank waktu ya minimal satu jam dua jam. Baru di follow lagi satu jam dua jam di follow lagi. Dan ingat itu kita ada batas kuota ya kuota kalau nggak salah saya 7000 7000 ini pengikutnya 7000 jadi jangan terlalu banyak follow juga nah, ya harus di unfollow jangan sampai melebihi dari 7000 oke teman-teman itu dulu mudah-mudahan bermanfaat jadi bagi teman-teman silahkan yang belum klik subscribe klik subscribe dan silahkan dibagikan video ini kepada keluarga atau teman-temannya agar manfaat yang teman-teman rasakan bisa mereka dapatkan dan Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.